Jeg forsker i forekomst, risikofaktorer og prognoser af forskellige hudsygdomme. Og I min Ph.D. har jeg fokuseret specifikt på helvedesild, som en øh, infektion i huden. Og vi har brugt øh, forskellige øh, danske registre til at identificere patienter med helvedesild, og så har vi undersøgt, er det nogle faktorer, som øger risikoen for den her sygdom. Helvedesild er en meget smertefuld sygdom. Øh, det skyldes skoldkoppervirus. Øh, det er sådan, at når man bliver smittet med skoldkopper som barn, Øh, så lægger sig virusen og hviler i kroppen. Øh, og på et eller andet tidspunkt i livet, når immunforsvaret bliver svækket, så bryder den ud. Man kan sige, at helvede bryder løs, og det gør rigtig ondt. Det var lidt tilfældigt, at jeg kom i gang med at forske i, i helvedesild. Øh, jeg har altid været interesseret for forskellige hudsygdomme og infektioner. Og helvedesild er en meget spændende infektion, fordi den sådan ligger latent i kroppen og, og bryder ud. Og det synes jeg er interessant at finde ud af, hvorfor sker det. Jamen med sundhedsvidenskabelig baggrund som læge, så er jeg interesseret i at forstå øh, sygdomme og, og naturen. Øh, og den nysgerrighed synes jeg, jeg får stillet som, øh, som forsker. Så kan jeg også godt lide, at forskningen og sygdomsforståelsen den er dynamisk, så jeg bliver udfordret i mit arbejde konstant. Personligt får jeg meget ud af at arbejde med kollegaer fra fra indland og udland og med forskellige fag, faglige baggrunde end mig selv. Det er meget lærerigt og bidrager til, at jeg udvikler mig både fagligt og personligt. Jeg håber, at jeg kan blive ved med at bruge de danske registre og til at forske i forskellige hudsygdomme. Øh, de danske registre de indeholder mange øh, relevante oplysninger om, om den danske befolkning, og jeg synes, det er vigtigt, at man får udnyttet det potentiale inden for, inden for mit felt.